લીબરઓફીસ કેલ્કમાં ડેટા કેવી રીતે ફોર્મેટ કરવા તે શીખવાડતા આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું બોર્ડરો ફોર્મેટ કરવી બેકગ્રાઉન્ડ રંગો ઓટોમેટિક રેપિંગની મદદથી વધુ લીટીઓને ફોર્મેટ કરવું સેલોને જોડવા સેલ બંધબેસતા રાખવા માટે શ્રીન્કિંગ ટેક્સ્ટ અહીં આપણે આપણી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 1004 અને લીબરઓફીસ સ્યુટ આવૃત્તિ 3.3.4 વાપરી રહ્યા છીએ પ્રથમ આપણે લીબરઓફીસમાં બોર્ડર કેવી રીતે ફોર્મેટ કરવું તે શીખીશું આપણી પર્સનલ ફાઇનાન્સ trackerઓડ્સ ફાઇલ ખોલીએ કોઈ એક ચોક્કસ સેલમાં અથવા સેલોના બ્લોક પર બોર્ડર ફોર્મેટ કરી શકાય છે ઉદાહરણ તરીકે ચાલો સેલોને serial number item cost spent received date અને અકાઉન્ટ શીર્ષકો સાથે ફોર્મેટ કરીએ તેથી ચાલો પ્રથમ સિરિયલ નંબર શીર્ષક જે એસએન તરીકે સૂચવાયેલ છે તે સાથેના સેલ પર ક્લિક કરીએ હવે માઉસનું ડાબું બટન દબાવી રાખો અને શીર્ષકો ધરાવતા સેલો સાથે ખેંચો સમગ્ર આડી પંક્તિ જે શીર્ષકો ધરાવે છે તે પસંદ કર્યા પછી ફોર્મેટ ટૂલબાર પર બોર્ડર ચિહ્ન પર ક્લિક કરો ઘણી બોર્ડર શૈલીઓ ધરાવતું એક ડ્રોપડાઉન બોક્સ ખુલે છે કોઈ એક શૈલી જે તમે લાગુ પાડવા માંગો છો તેના પર ક્લિક કરો હું છેલ્લા વિકલ્પ પર ક્લિક કરીશ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે પસંદ કરેલ શૈલી અનુસાર બોર્ડર ફોર્મેટ થઈ છે ચાલો આ ફેરફાર રદ કરીએ પસંદિત સેલ હજુ પણ પ્રકાશિત છે પસંદગી પર જમણું માઉસ બટન ક્લિક કરો અને ફોર્મેટ સેલ્સ વિકલ્પ પસંદ કરો હવે બોર્ડર્સ ટેબ પર ક્લિક કરો તમે line arrangement line spacing to contents અને શેડો સ્ટાઇલ માટેના વિકલ્પો જોશો અહીં દરેકમાં જે દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે કેલ્કના મૂળભૂત સુયોજનો છે પરંતુ તમે તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે બદલી શકો છો યુઝર ડિફાઇન હેઠળ તમે નાની પૂર્વદર્શન વિન્ડો જે પસંદગી દર્શાવે છે તે જોઈ શકો છો હું ડિફોલ્ટ હેઠળ ત્રીજું વિકલ્પ પસંદ કરીશ અને તમે જોઈ શકો છો કે પૂર્વદર્શન વિન્ડોમાં અસર કરે છે હું સ્ટાઇલ વિડ્થ અને કલર પણ બદલીશ ફરી પૂર્વદર્શન વિન્ડોમાં ફેરફારની નોંધ લો લખાણો વચ્ચેના અંતર માટે સિન્ક્રોનાઇઝ વિકલ્પ ચેક કરેલ છે આનો અર્થ એ થાય છે કે દરેક હાંસિયા પર સમાન અંતર લાગુ પાડવામાં આવેલ છે તમે તે અનચેક કરી શકો છો અને હાંસિયાનું અંતર જરૂરિયાત પ્રમાણે બદલો હું ટોપ અને બોટમ હાંસિયા 1.4 પોઈન્ટથી બદલીશ વિવિધ શેડો શૈલીઓને નિરીક્ષણ કરવાનું હું તમારી ઉપર છોડું છું ઓકે પર ક્લિક કરો આ પસંદ કરેલી શૈલી પસંદ કરેલા સેલ ઉપર લાગુ પડશે બોર્ડરોને કેવી રીતે ફોર્મેટ કરવી તે શીખ્યા બાદ ચાલો હવે જોઈએ કે સેલોને બેકગ્રાઉન્ડ રંગ કેવી રીતે આપવું સેલોને બેકગ્રાઉન્ડ રંગ આપવા માટે કેલ્ક બેકગ્રાઉન્ડ કલર તરીકે ઓળખાતું વિકલ્પ પૂરું પાડે છે જે ફોર્મેટ ટૂલબારમાં સ્થિત થયેલ છે હવે ચાલો જોઈએ કે કેવી રીતે અમલમાં મુકાયેલ છે ઉદાહરણ તરીકે ચાલો શીર્ષકો ધરાવતા સેલોને બેકગ્રાઉન્ડ રંગ આપીએ તો ચાલો પ્રથમ જે સેલ સિરિયલ નંબર શીર્ષક ધરાવે છે જે એસએન દ્વારા વ્યક્ત થયેલ છે તે પર ક્લિક કરીએ હવે માઉસનું ડાબું બટન દબાવી રાખો અને શીર્ષકો ધરાવતા સેલો સાથે ખેંચો સમગ્ર આડી પંક્તિ જે શીર્ષકો ધરાવે છે તે પસંદ કર્યા પછી ફોર્મેટ ટૂલબારમાં બેકગ્રાઉન્ડ કલર વિકલ્પ પર ક્લિક કરો એક પોપઅપ મેનુ ખુલે છે જ્યાં તમે લાગુ પાડવા ઈચ્છતા હોવ તે બેકગ્રાઉન્ડ રંગ પસંદ કરી શકો છો ચાલો ગ્રે રંગ પર ક્લિક કરીએ તમે જોઈ શકો છો કે શીર્ષકોના સેલનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર ગ્રે થયો છે કેલ્ક વધુ લીટીઓના લખાણને ફોર્મેટ કરવા માટે વિવિધ વિકલ્પો પૂરા પાડે છે પ્રથમ છે ઓટોમેટિક રેપિંગનો ઉપયોગ ઓટોમેટિક રેપિંગ ઉપયોગકર્તાઓને એક સેલમાં વધુ લીટીઓનો લખાણ દાખલ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે તો ચાલો જોઈએ કે કેવી રીતે અમલમાં મુકાયેલ છે હવે આપણી પર્સનલ ફાઇનાન્સ ટ્રેકરઓડીએસ શીટમાં ચાલો એક ખાલી સેલ પર ક્લિક કરીએ ઉદાહરણ તરીકે ચાલો સેલ નંબર બી12 પર ક્લિક કરીએ હવે સેલ પર જમણું માઉસ બટન ક્લિક કરીએ અને પછી ફોર્મેટ સેલ્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરીએ હવે સંવાદ બોક્સમાં અલાઈનમેન્ટ ટેબ પર ક્લિક કરો સંવાદ બોક્સના તળિયે વ્રેપ ટેક્સ્ટ ઓટોમેટિકલી વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને પછી ઓકે બટન પર ક્લિક કરો આપણે લખીશું This is the personal finance tracker. It is very useful. તમે જોઈ શકો છો કે ઘણા સ્ટેટમેન્ટો એક સેલમાં આવૃત થાય છે. ચાલો ફેરફારો રદ કરીએ. ઓટોમેટિક રેપિંગ અંગે શીખ્યા બાદ હવે આપણે સેલોને ભેગા એટલે કે મર્જ કેવી રીતે કરવું તે શીખીશું. આપણી પર્સનલ ફાઇનાન્સ ટ્રેકર ફાઇલમાં જો આપણે સિરિયલ નંબર ધરાવતા સેલોને એસએન શીર્ષક અને તેને સંલગ્ન આઇટમો સાથે ભેગા કરવું હોય તો પ્રથમ એસએન શીર્ષક હેઠળ ડેટા એન્ટ્રી 1 પર ક્લિક કરો હવે કીબોર્ડ પર શિફ્ટ કી દબાવી રાખો અને તેની સંલગ્ન આઇટમ સેલેરી સાથેના સેલ પર ક્લિક કરો આ ભેગા થયેલ બે સેલોને પ્રકાશિત કરે છે આગળ મેનુ બારમાં ફોર્મેટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને પછી મર્જ સેલ્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો પોપ અપ થતા સાઇડબારમાં મર્જ સેલ્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો બંને સેલોના લખાણને એક સેલમાં ખસેડવા માટે સંવાદ બોક્સમાં યસ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો તમે જોઈ શકો છો કે પસંદિત સેલો એકમાં ભેગા થઈ ગયા છે અને લખાણ પણ ભેગા થયેલ સેલ અંદર છે હવે ટૂલબારમાં અન્ડું ઉપર ક્લિક કરી અથવા પ્લસ Ctrl+Z કળ એકસાથે દબાવીને મર્જિંગને રદ કરો આગળ આપણે લખાણને સેલમાં બેસાડવા માટે કેવી રીતે સંકોચવું તે શીખીશું ડેટા સેલમાં બેસાડવા માટે તેના અક્ષરનું માપ આપોઆપ સંતુલિત થઈ જાય છે તે કેવી રીતે કરવું તે શીખીએ ચાલો B14 સંદર્ભતા સેલમાં લખાણ લખીએ This is for the month of January તમે જોઈ શકો છો કે લખાણ સેલમાં બેસતા નથી લખાણને સંકોચવા માટે જેથી તે બંધબેસતું થાય પ્રથમ B14 સંદર્ભતા સેલ પર ક્લિક કરો હવે મેનુ બારમાં ફોર્મેટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને પછી સેલ્સ પર ક્લિક કરો વૈકલ્પિક રીતે સેલ પર માઉસનું જમણું બટન ક્લિક કરો અને ફોર્મેટ સેલ્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો તમે જોઈ શકો છો કે ફોર્મેટ સેલ્સ સંવાદ બોક્સ ખુલે છે સંવાદ બોક્સમાં અલાઈનમેન્ટ ટેબ પર ક્લિક કરો સંવાદ બોક્સના તળિયે shrink to fit cell size checkbox પર ક્લિક કરો અને પછી ઓકે બટન પર ક્લિક કરો તમે જોઈ શકો છો કે સમગ્ર લખાણ સંકોચાઈ તેના અક્ષરમાપમાં ઘટાડો કરી પોતાને સંતુલિત કરે છે જેથી B14 તરીકે સંદર્ભતા સેલમાં તે બંધ બેસી શકે ચાલો ફેરફારો રદ કરીએ અહીં લીબરઓફીસ કેલ્ક પરના આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે સારાંશ માટે આપણે શીખ્યા કેલ્કમાં બોર્ડરો ફોર્મેટ કરવી બેકગ્રાઉન્ડ રંગો ઓટોમેટિક રેપિંગ દ્વારા લખાણની વધુ લીટીઓનું ફોર્મેટિંગ કરવું સેલોને જોડવા સેલ બંધબેસતા રાખવા માટે શ્રીન્કિંગ ટેક્સ્ટ કોમ્પ્રિહેન્સિવ અસાઇનમેન્ટ practiceઓડ્સ સ્પ્રેડશીટ ખોલો દરેક શીર્ષકો પસંદ કરો શીર્ષકોમાં બેકગ્રાઉન્ડ રંગ વાદળી આપો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 કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું આભાર